quất ném vô à người ta à ném vô ném vô à 아, 맞아, 맞아. 아. umur pinten ya, Pak? Tas umur pinten? Tahun kurang. Tahun tahun kurang. berarti. halo, Cewek. Ya. <laughs> Oh ngayun. <laughs> Ngobek no jawane. Oh ben banter nih, Hmm, kaya pinter ya an. Lah tapi gak wedi dia lek gutas rasa ndak. Lek gundelan sing jadi aja nih, Mulutan hmm. numpakne iki. Mbak Tanding. Lah yo ya ora rambutku semua sepotolotin. Eh, masa rambutku pangga kok cowok eh. Pakane bakal dikira cowok eh. ae. Batok, eh, kena batok. Lho lho golek ya lho Bu mau menapi mong, Yo nesu lho Bu. Nesu lho. Gak gelem lho. Gak gelem lho, meneng ae lho remuti. gara tidak jelek-jelek rambutnya. Demen dolanan ibu wesan anakku. Terus ngerti dolanan tiba ya. Kok terlalu lali mimi lara mi cucu bu diceh bu mi cucu diceh terus orang gue mau. Lihat ya. Heeh lali mimi ora ya, Mi cucu Bu diceh. Bu mi cucu diceh terus ora golek iket mau. Glitih ae. Ya. Senyum, senyum. Ya senyum. Di kota lah senyum lah. Senyum. Kau ngerekam? Iya, saya sama Ini rekam mau video.